Este fragmento de vídeo va dedicado a todas las personas ciegas. Ya está, ya se ha acabado el fragmento para las personas ciegas. Y este otro va dedicado a todas las personas que ven. Y ahora dedicaremos este vídeo, este fragmento de vídeo, a las personas sordas. Silencio, por favor. Ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Adiós. Acabas de perder el tiempo y no la vas a poder recuperar. Así que dale dislike a este vídeo. Y no te suscribas ni nada. Adiós.